हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं ये बेल आइकन जिससे आपको मिल सके हमारी कॉमेडी वीडियो सबसे पहले और हाँ कॉमेडी में ट्विस्ट के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें मेरे प्यारे बच्चों चूँकि कक्षा का आज पहला दिन है इसलिए आप लोग एक एक करके अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर माय नेम इज़ चुम्मे एक मिनट बेटा एक मिनट ये कौन सा चूतियापा हो रहा भाई एक इंसान इतना संघर्ष कर रहा है इतना सारा चूचू करने के बाद भी अपना नाम नहीं बता पाया और तुम लोग हो कि पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक पे ले पड़े हो हैं अरे तुम्हारा नंबर भी आएगा थोड़ा सबर करो हाँ बेटा बोलो बोलो माई नेम इज चुन्नी हगला हगला ये तुम्हारा सरनेम है नहीं सर जी दोस्त हमें इसी नाम से बुलाते हैं सरनेम तो हमारा चड्ढा है वाह भाई क्या कॉम्बिनेशन है नेम और सरनेम का चुन्नी चड्ढा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम्म सर जी कल्लू नाम है हमारा कल्लू जरा फेस इधर करना तुम काले कहां से हो हाँ सर जी वो हुआ कुछ ऐसा कि जब हम पैदा हुए थे तो अंधेरी कोठरी में पैदा हुए थे तो हमारी काकी को लगा कि हम करिया हैं तो हमारा नाम कल्लू रख दी लेकिन हम करिया थोड़ी न थे वो बाद में हमरे पप्पा हमरे लिए हाहू लूलू से क्रीम लाए जिका घिस घिस के हम और गोरे हो गए अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है पप्पा भी रेस गए थे तुम्हारे वैसे हम भी जा चुके हैं एक बार विदेश पिछले साल नेपाल गए थे बहुत अच्छी जगह है वैसे क्या नाम बताया था तुमने सर जी हाँ हूँ लूलू हाँ हूँ लूलू नाम कुछ सुना सुना सा लगता है अरे वो हाँ हूँ लूलू नहीं है हानुलुलु है और हाँ तुम्हारा कोई सरनेम नहीं है जो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाते हो <laughs> नहीं सर जी हमारा नाम कल्लू ही काफ़ी थल माय नेम इज हल्टू हद्दन क्या हग्गन बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी लोगों को तुम्हारे दोस्त किस नाम से बुलाते हैं ये जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है <laughs> लेकिन बता ही दिया है तो लगे हाथ ये भी बता दो कि इसके पीछे क्या स्टोरी है ता बताएं तर्दी अभी एक तल पहले तक हम अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने जाते थे तो रास्ते में हमारे तत्ती जरूर लगाती थी हमाले थाले दो थाला तान थोड़ते हमारे लिए तुलत तो थाले ढूंढने लगते थे तब जाते तहीं हम हलते हो पाते थे अच्छा तभी हल्कू नाम है अले थल्दी वो तो इत्तेफाक ते है इत्तेफाक इत्तेफाक तुम लोगों को पता है आज का सबसे बड़ा इत्तेफाक क्या है आज का सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि हम कल्लू हकला और हग्गन को पढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं खैर जो भी हो चलो